use. Hi, Assalamualaikum. Hari ni aku nak main satu game. Kan uh, kalau korang dah pernah tengok ni, dah ramai dah ada orang mostly orang luar lah yang buat luar Malaysia. Jadi hari ni aku nak main game ni. Kita ada air Milo Ah, berapa jenis? Ada uh, lima. Kita ambil lima. Yang pertama kita ambil original cow dan juga yang limited edition tiga tu. Kita lah kalau rasa dia sama. So kita tak ada apa-apa kan. Kita cuba-cuba je nasib teka kot mengena. Okay, hari ni kita akan main game tu. Kita akan sedut rasa dan teka. Kita ada lagi satu setiap satu tin ni. Jadi setiap kali kita sedut kita letak-letak-letak. Okay. Okay, ni straw ni terlebih satu sebenarnya. Tak kita guna untuk penggunaan masa hadapan Tapi takkanlah aku nak main game seorang-seorang Mestilah aku akan bawa kaum kerabat aku Jadinya Tiba Jadinya marilah kita mulakan Aku akan kenalkan kontestan yang pertama Dan sebelah kanan aku Dari Ika fun sekali akulah tuan mission. Jadi yang first round kita akan bagi rasa setiap satu ini untuk bagi fair nanti kan tak pernah rasa apa semua. Jadi kita boleh tengok lah kita boleh differentiate tak rasa-rasa itu. Dalam kedua kita akan mula meneka. Jadinya marilah tanpa kita membuang masa lagi. Kita mulakan sesi merasa sensory tiba sensory. Ah kau. Stage 1. Barilah kita cuba rasa Best ya. Ambil uh, cup tu lah. Bagi seorang satu. Okay, dapat set satu. Jadinya, firstly kita akan cuba yang ori. Nanti terkrop kalau kau. Oh, Barang-barang ha? kemeja. Kita tengok. Yang original. Nantaklah kalau terkrop. Angga telah aku ada kepala. <laughs> original. kita koncang dulu. Shake, shake, shake. Oh, tiber. Kalau ni. Yeah. Saya tak suka. Gedis. Kau ni kedik lah. Semua dia tak perhati. Okay, kita nak murni-murni je. Mari sikit. Okay, yang pertama mari cuba rasa masing-masing. Hmm. Tak baca bismillah ya. Minta kena kecam ke semua tu? Kita dah baca dah lah. Rewind, rewind. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dah baca. <laughs> okay dia rasa tak manis sangat. Yang tawa. Tawa habis. Ataupun kau sudah terlalu manis. Jadi yang tak biasa rasa yang tawa tawa. Tiba. Okay, yang kedua kita rasa yang kau. Orang kata kau yang sedap. Kau lah. Kau kau buka. Iya, lembu. Tel eh kelangan. Budak tipok. you oh, <laughs> yang pasal aku hari-hari kat aku, aku dengar. Kau telah lewasa. Hah? Ni warna dia lagi pekat lah. Aku tak tak beza ke tadi? Hmm. lah. bismillahirrahmanirrahim. Kita sama je. Adalah rasa terpekat pekat. sikit. Hmm. Marilah kita cuba. Ni mesti sama je buat kata lah kan orang kata tak beza perasaan Tapi tak apalah. Kak kan kita nak teka air Pepsi, air Coke ha, Dia tentulah rata beza kan Lepas ni kita cubalah susu je lain jenam ke apa ke Okey, pada 1950. 1950. Okey, 1950 ya, teman-teman. Mana ada gelang? Ya, yeah, ambil tisu. Tak sama dia punya tu. Okey, bismillah. 1950. Sama. Hmm, rasa Milo. Oh. Oh. suka minum macam tu? 1970. <laughs> Tak lahir lagi semuanya. Kiba. Iba, behaving. Later, later, people said you guys good. Do I care? You have to care. Aku buat ni, Kau belas sini, aku belas sini. Apa? Pada video kali ini, saya terpaksa duduk di belah sini. Hmm. Katanya kerana orang duduk di belah sini. <laughs> Kamu kan? Oh, patutlah kau duduk di situ. Malang ya. Okey, mari kita merupakan. Nak kata duduk sebelah sana, baru tu. Sebelah tu jangan lah Cik Munah kan. Normal ni. Pada tak. Sama kan? Mm -mm. Kau dah kata dah. Tak apa Kita tengok lah siapa yang bertua. siapa yang bertua. Tak ada tua. Mana tahu kan bertua kau habis tempat. <laughs> Okay, seterusnya the last one. 1990. Aku tak nak beli yang ice punya sebab ah, yang tu ada beza rasa dia ada min-min kan. Eh macam cerah yang ni. Ceroy lah. Ya. Kan? Ceroy aku dah tak goncang apa warna dia. Sama ceroy tu apa? Warna ceroy tu apa? Orang Kedah tahu lah ceroy tu. Kedah apa? Panjang sangat. Kita ni tak ada lah cakap urut A sangat. Hmm? Hmm? Ha? Mana tau? Okay, mari kita cuba. Eh, jumpa. Rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Kau menyindir kat aku. Okay dah. Mari. Okay, maka tamatlah sesi merasa. Okay. Untuk tentukan siapa yang jalan dulu, mana kita nak Dahlia. Satu, dua, tiga. Lah Dahlia, tali, tamplong. Aci. Lah Dahlia, tali, tamplong. Ada. <laughs> eh, lah Dahlia, lah pula. Oh, so. Aku eh. Aku tiga hmm. kali eh, kan. Eh, lah. Aku nombor tiga, kau menang. Kau lah. Kau hmm. lah, Satu, dua, tiga, Betul, empat. guys. Okay, <laughs> okay. okay, Acik akan jalan dulu. Okay, jalan semua keluar dari frame. Sila. Okay, air-air ni kita akan masuk ke dalam ni. Jadi Jadinya bila dia rasa dia akan dia akan letakkan di mana dia teka yang ni yang ni ah letaklah depan tu ya. Gitulah. Mari dah kita lihat. Marilah kita panggil Asyikin untuk memulakan perjalanan ini. Asyikin, you can. Stand up now. Are you okay? <laughs> Never stand up. The rules. Uh, kau rasa? Tengok ni. Kau rasa satu. Okay, contoh kau rasa yang ni. Oh, kau letak ini depan. So, ha, ah, pilih lagi tu. Tapi yang janganlah bulat tengok. Tapi tentu sekali ya. Okay, bye-bye. Boleh -bye. tengok. <laughs> Miss Gila. Boleh mula-mula mana-mana ya? Ah, sekati tu. Lepas tu tak tidak sebelah kau. <laughs> Ikut je lah urutan Boleh minum sampai habis? Hai, ah, eh, patut orang lain lah Dah tertolak Biarlah Mana ni? Kau mana? Nampak Aku tebuk muat-muat je Dah tak minum banyak, rasa sikit-sikit lah Yang nengok dia minum <laughs> Kentan Dah tu, tak ada sedut kali Dua kali sedutan paling hmm. maksimal Nanti habis Itulah susunannya. jauh betul dia letak Jauh dari frame Kau telah wadisa Sama je rasa Memang yang lain sama kan kau kata Milo. Apa lepas ni kita belilah yang beza-beza sikit. Ni saja-saja je. Kita tengok lah siapa. Ikut luck je. Ha, siapa yang menas. Macam kita main selalu ikut luck. Selalunya. Okay, lepas ni adik pula search. Akulah lepas ni kan? Yelah. Adik jalan so kau kau nak susun kau susun aku. <laughs> aku susun aku jalan. <laughs> Dah menang. <laughs> Kalau dah bagi tahu eh. Kalau dah nak tukar boleh sebelum tamat kita bagi masa 10 saat, 10 saat dari sekarang 10 9 8 7 6 5 4 3 2 satu dah ke? Ah, ha, Alam dah minum yang tu. Dah ke? Dah. Puas hati? Kunci? Entahlah. Eh, cepatlah mana boleh lama. Nak tukar cepat sebelum dah tamat masa. Boleh rasa lagi tak? Eh tak boleh. Kali nak rasa je dia je bagi habis air tu. Nah lah tu. Ikut kata hati je. Kita orang pun tentu betul. Nah. Okay, tengoklah. Kau tengok, kau hintai. Nanti terus susun lah. Kau tengok, kau hintai, kau hintai. Mana yang betul? Tu, nombor tiga. Nombor tiga. Nombor tiga. So, Acik betul satu. Satu, one, oh, five. Okay. Oh, okay. Adik pergi sana, pergi sana. Gitu. Dah boleh bangun ke? Dah, dah, dah. dah. Ha? Ya, gitu lah cik. Bukan ini. Dah, dah bangun. Sila jalan. Uji, uji, bang, uji, uji rasa. rasa. Hey, we have baca bismillah. Mana tahu ada insting nak bagi jawapan. Kena. Adik cepatlah main-main pula. Fokus. kena. Yang ada ni Dah tu banyak Jeling-jeling pula Sampai lah Aji letak jauh-jauh Kau tak kau lah. yang alih Memang asyik tu dah Kelak Kau tahu lah betul ke tak Tak apa, believe your instinct. Bisa ni ya? <laughs> Kalau kunci je Belum rasa lagi. Dah kunci. Dah kut. Okay, kalau dah sila tengok jawapan anda. <laughs> macam mata Selamat mata Takutnya ya Allah adik hebat betul Okay dah Dah Tu bawa tu depan tak nak susu Tu tak payah Wah apa Ya dah bisa Dah dah Dah dia dah bagi pressure pada kita semua <laughs> Sebab dia tiba-tiba dah semua gila Sebab aku kak semua salah Bismillahirrahmanirrahim underscore. Sama je. Hmm. <laughs> ni Adik? <laughs> Kita tengok ni Adik ni orang muka kau bagi dulu. Okey, ya, tukar lah. Adik kata, you ya, kau ni. Semuanya pekat ikat. Hmm? Mana original ni? Macam sama macam Sama sama. Dah confused dah. You ya je aku masalah semua ni. Allah. <laughs> Tembung gelap kat aku tadi tak gelap pun. Jatuh <laughs> tengah yang gelap. Pada kita dia yang gelap. Padahal kita tak cakap apa-apa. Hmm. Acik minum dua kali ya? Hmm, dah lah tu. Hmm, percaya je lah. Pada ni, memang aku kalah pun. Hmm. Nak tak tengok <laughs> kan? aku dua terbetul. Dia <laughs> yang aku dah rasa tu bujuk aku ah. ni Jaina? Aku aku kalau. Okey. Tadi susu. Ni aku dah agak dah aku tak salah semua dah pasal aku. Tadi kan aku dah gelak yang nombor 2 tu aku kau. Sebab kau gelak lah dia ingat salah. Gelak pun boleh sebab dia tukar kan. Eh banganlah. Kan. Macam mana ni salah semua ni? Allah. Hidup kau. Aku tengok. Tak kan biasa sana. Ah, chị áp cận đó Aku siap baca Kau ayat kursi yang semua Baca bismillah Rabi Asir Rahmanirrahim sih Sama je Tadi macam ada rasa Dia tawa sikit Tapi tak ada Apa bila minum Pressure Pressure Sama je Hmm Kau nak bagi siapa tengok? <laughs> bagi dia Aku tengok <laughs> Patut ada dua second Yang lah bukan nombor tiga Oh dah, dah minum nombor tiga Dah Aku ingat kan baru kedua Mai bunyi Oh <laughs> Confused Beri aku minum kau Dah Dah tengok lah Dia apa Tak ada sebetul Batu satu tu Mula tidak salah semua Lalu kau tukar <laughs> yang kau tu dekat situ Dapat daripada satu Marilah masuk-masuk Masuk semua Kalau tak kau geng aku tadi Sekarang kau geng Aci Hmm So sad guys Aku paling Loser Sebab Tidak tadi Alang sama aku tau Tiba-tiba dia tukar Okay Alang satu point Adik Ya Allah juara kita Adik dia sangat hebat Dapat lima betul Aku Nasbah dapat telur ayam aci pun dapat satu Okay itu saja video aku untuk kali ni harap korang terhibur. Apa pun jangan lupa untuk like video ni dan juga subscribe kat bawah tu. Ting ting tekan sekali loceng dan untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru daripada channel ini. Okay? Itu saja. Apa-apa cadangan korang nak kita kita main game ni lagi? Boleh bagi cadangan you know I suka whatever. Bolehlah bagi cadangan, okay? Okay, tu saja. Bye-bye.